السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم يا شباب كيفكم شو أخباركم إن شاء الله بخير طيبين طبعا مقطع جديد مقطع تاني لسي اس جو 2 طبعا حنشوف الأشياء الجديدة اللي حطوها ومنهم القنابل آه، وال graphics آه، طبعا نزلنا مقطع آه، بالأول لعبنا فيها deathmatch وهلأ حنلعب competitive game حيكون game سريع إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمقطع الماضي وبهذا المقطع حنلعب هذه ال competitive آه، طبعا قبل ما بلش بال gameplay لا تنسوا الاشتراك بالقناه وال like يا شباب و share وطبعا آه، فيكم تدخلوا على server ال Discord موجود في الوصف وموجود في اول تعليق ولو عندكم اي اسئله اي استفسارات فيكم تحطوا لي اياها بال comments في التعليقات او تبعتوا لي اياها على ال Discord مع mention وممكن آه، اعطيكم طريقه كيف تقدروا تدخلوا على السي اس جو 2 آه طبعا بهذا المقطع انا راح احط ال bots حيكونوا hard وراح اخلي الجرانيت آه، براكتس يعني حصير في مثل lines آه، آه، او خطوط تشوف انت القنابل كيف عم تنزل وراح اخلي الامو عادي ما حسوي انفينيت امو او ال warm up mode هلا بنبدا بالمقطع enjoy يا شباب check in. Let's go. entry point. Go. That's our insertion point. carrier downrange. Only left. On the guy. Ah! Вы Маслов!